munange ngaoli mulungi oliotya mukolatusanyusa okulaba kuspactive mu exclusive interview eno tubadde nga abantu bakwesonga nga baagala tukuleete owulira otya okuvanyuma lwewawangula notuuka kukuleeta mpulira bulungi era mpulira nga ndi wa mukisa kubanga era sinze yasalawo mukama bino byonna ye yabireeta era i feel so so blessed i feel so grateful and its overwhelming i mean and challenging at the same time naye bowe wayokola ekintu i believe you do it your best so i am really as a queen okay. wawulira otya nga bakulangiridde out of the very men nga gosinze abalaba gundi eyo livebaabanoko abakozi abazimotiono nali sikikiriza omanye nga bwoba nekirooto nawe ngaomuntu and it comes true it was so emotional and overwhelming but i thank god mm. mm. out of the men noimaginebyali mm. byangu nti abawola bonna bali balungi ah. abaana nga bagezi nga bamanyi obutanza naye olwoza factors ki ezakuleetera okufuluma ku balala ne bagamba nti ddala yekwasanirasobola manya kimanyi bajaji kwe basinzira naye nze era nsuubira ebimu ku ebyo byenakola maybe byebyanzijayo naye era nawe osobola okwemanya n'ogamba kino ne kino asisobola manya kubanga gebatutwala mu bootcamp gyetubeera for three weeks mm. awo obeera mu bulamu bwe obwa bulijjo wadde tuba tukola assignments ezimu n'ebintu ebyenjawulo naye tomanya kyekyakugjayo okusinga ku balala mm. eh, ebigambo byali bingi nnyo ebyayogera tetujagaana bikubuza for starters tugenda tutandikira ku mannyago erinnya tumukunda abamu ne bagamba tumukunda eriva eri ddala <laughs> awo nange simanyi ndowooza naba eri babayita batumukunde neneno gye bali nsuubira sinze gwosose okulira tulina ne genero tumukunde siwen anti abamu bagamba mbuye taata nze taata wange ali mukyalo nakasege mm. Mm, era ye mita kalema mm. ate eryatumukundeetumukunde eh, mama wange eyalimpa <laughs> abantu bakutunuliza eri saidi yeranga nebagamba bakuhayaninze nebakujja eri nebakuleeta mukwanga mm, byakuyisa bitya byebyo nze tebyampisa bubi kubanga nze ngaomuntu manyi kikyendi eh, kati ebyo ebigambo byabantu tebirina webyampa nze ngaomuntu manyi gyenva okumanya gyenakulira uh, ekyo kyokka kimala okutambula okugenda mumaabantu hmm. abakusibako nti oli munyarwanda kyakwisa kitya pasonale hmm. nga tuvudde mubyokusaaga tekifiiringa bubi twafiiringa budi oba putdownafiiringa bubi kubanga abanyarwanda nabo bantu ate siri nti nina omusayi gw'abanyarwanda so i did not feel any kind of when they call me that. social media ah. social media inloza wa social media zabo abakujja ko nga bakuweereza kino bakuweereza kino nze tebintu kakoera sibiraba ebyaddala eh, sibiraba uh, hmm. kati tumanyi bye bampeereza gye babimereza hmm. some people satarically said nti wali sigwosaanira n'okubeera nesuganda tetujja kibuusa mu maaso kati kyeninaoku mm-hmm. nti sometimes bwetuba mukibiina omusomesa atusomesayo eh? bwoba ojjuza pepe buli omu ajjuza according to the way understood eh? kati bwe batubuuza ebibuuzo buli omu yaddamu ku ngeri gye yali akira would not have to give the same specific answer ne buli omu yawala answer in a different way kati nensuubira i gave to my best according to how i understood and that's what made me come out as a winner mm. those people saying it you know there was rigging of votes sigwe wali osaanidde okubeera obagamba kati rigging of votes obululu tebusaa kuyisaako kuba obululu just baba balonda miss popularity obululu tebukutula miss uganda kati kyobululu simanyi gyekiva banneseeyaza abo naneseeze mbagala nnyo nnyo nnyo nga gyenkomeza sirina kyamubagamba kuba oluusi omuntu omu ayogera nga tamanyi what was there so people you never know some have a right to talk others tebamanyi bulungi kyekyatukawo so nenaakomuzibu lwe thanks so much for where i am and what God has done for me and I'm going to enjoy my ride. Okay, we are putting bya kuputingako down at a certain point. Of course sigenda kulima nti tebyanteekako naye omayenga omuntu bwe bakuleta mu life gy'otamanyi so it was just the beginning naye getting used when you know who you are most of the things don't get to you mm. Mm. so me i know who i am so really ebintu ebisinga tebyanyingira nyo ku musima mm. ekigondo owangu doyinayo ku mwami abantu babatubuuzeeyo <laughs> nolaba gwemnalulungi waffe mpise ne mama era singa mbadde naye singa mpise ah, ah, <laughs> mm, naye nmama tamanyi mama ah, tamanyi seena mwami wandyetaazaafanaaebwemba mumwetaaze mujamulaba ekiseera kyokufundirwa kituuse ine mm. myaka mukasoo nina emyaka abiri oli mwana muto osobola ekintu kino mukama nja kunsobozesa nze bwemba sisobodde kubeera omanyi mukama abaawo okuyamba otasobodde ate tasaba kuteeka mu mbeera gyamanyi nti toja gisobola kati nsuubira nja kusobola ogenda tandikira ku ki nga miss uganda kati miss uganda bw'oba ojja okwesimbawo obeera ne koozi yo ngaomuntu nze nazze nee ending early post marriages era kyengenda otandikira okuba kyenkuze ndaba nga nze omwana mu kyalo kyaffe era kyekisookera ddala nga ebirala byonna sina bitunulaho ending post marriages are you a product of search i'm not a product <laughs> i'm not a product kantidde muna okutiddamu kuba abasinga balowooza ma product but most of my friends did not escape era abasinga kati bazaala n'abaana bali bagamba waliwo biifu eri wakati wo ne witi naye leero tubalabye nedda tekisoboka nesista wange tutambula wamu tusula wamu tulya wamu tuseka fenaso teri biifu ok eri abalonzi bo nga tumaliia abalonzi bange mbagala nnyo nnyo nga gyekomeza mwebale kunsabira thank you for encouraging me thank you for believing in me really cause singa mwali temuzikiririza musanga tekyandibaddewo mm. naye mwebale nnyo nnyo nga gyenkomeza zana ezinyuma nze gwe kusosola oh. okujjamu mu film awards mm. eh, and i'm finding it lovely i hope to join the oh. film industry mm. sometimes like, tomanya you good at that? i don't know kubanga era bwoba okula okula bwezuula so i might discover myself towards the journey or yeah Katende. Thank you so much. And thank you for having me. You're welcome. Mm. Katende became a lawyer